Salut les gens et bienvenue sur Geek World, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale annonce. Et on va pas rester des heures sur l'effet de surprise parce qu'a priori vous avez lu le titre de la vidéo et donc vous savez déjà de quoi je vais parler. En effet du coup je serai à la Comic Con de Londres euh, samedi 28 et dimanche 29, ce week-end quoi, et ça faisait un bail que je voulais y aller. Alors je suis particulièrement content et impatient d'y être parce que du coup j'ai enfin pouvoir rencontrer certains collègues youtubeurs britanniques qui nous ont pas mal aidés sur la création de la chaîne et dans certains cas nous ont même carrément botté le cul pour qu'on se bouge quand on était sur le point d'abandonner. Donc je vais rencontrer Ed de Gamehog et peut-être Harry aussi s'il est là, ce qui est pas vraiment sûr, qui sont tous les deux des youtubeurs euh, gaming extrêmement talentueux et bien meilleurs que moi en qualité de vidéo d'ailleurs. Queen Crypt avec qui on va probablement travailler sur le narratif Nature of Mind World Stories euh, qui sort en décembre, et qui est une youtubeuse de creepypasta, ainsi qu'une voice actrice particulièrement douée. Je vais également retrouver nos amis de Final Boss Fight, euh, si vous vous souvenez d'eux, on a fait une vidéo avec euh, l'un d'entre eux, GFB, sur Creativerse avec Carboom et notre serveur Geek Universe. Mais également, et ça vous le verrez un peu plus tard dans la semaine, je crois à partir de vendredi si je dis pas de conneries, on a fait avec eux des vidéos sur le jeu Dead by Daylight parce que c'est bientôt Halloween. Et enfin mon bon ami Spamols avec qui je suis en correspondance depuis maintenant deux ans. Putain, deux ans Ça passe vite On n'a jamais eu véritablement l'occasion de se rencontrer, mais euh, ça y est, le jour J arrive. Alors Spamols a été un des plus gros soutiens qu'on a eu pour la création de la chaîne, il nous a apporté une montagne de conseils, et, bah du coup bah, je vais en profiter euh, de la vidéo pour pouvoir glisser un petit message perso et te remercier chaleureusement pour toute l'aide que tu nous as apportée. Je pense que je peux parler au nom de toute l'équipe de Geek <laughs> Bon, évidemment, je vous incite fortement à aller vous abonner à chacune des chaînes que j'ai citées précédemment. Les liens sont dans la description. Et euh, bon, on va pas se mentir, c'est des anglais, donc a priori, ils parlent que anglais dans leurs vidéos. Euh, donc si vous parlez pas anglais, bah ça va vous poser problème, mais si vous parlez bien anglais, bah vous allez bien vous marrer. Du coup, tout ça pour dire quoi Eh bien, que je serai donc euh, à Londres à cette période-là. Mais vous inquiétez pas, vous aurez bien entendu toutes vos vidéos qui seront hebdomadaires comme toujours, même le week-end d'ailleurs, ce qui est contraire à d'habitude. Certes, on admet que bah, la chaîne, ça euh, foire un petit peu dans tous les sens en ce moment. C'est vrai que nous qui avions l'habitude de sortir une vidéo tous les jours, bah là on a un petit peu merdé à tous les niveaux. Pourquoi ça euh, Parce que euh, on est un petit peu moins nombreux que d'habitude là. Euh, c'est-à-dire que notre ami Angel of Death est parti en, tournage payé hors de Paris. du coup, bah, techniquement, il est en vacances hors de YouTube. Et moi, de mon côté, je suis extrêmement pris par les derniers jours qui me restent à passer dans mon travail et également par l'écriture de mon mémoire que je à rendre à la fin de ce mois-ci pour mon diplôme de fin d'études. Du coup, bah, pour gérer la boutique, il reste plus que Carboom à plein temps quasiment, et moi quasiment à plein temps, et encore quelques heures par-ci par-là, je peux pas vraiment faire grand-chose. Euh, voilà, donc du coup ça complique un petit peu les choses, mais vous inquiétez pas, hein, euh, c'est juste du temporaire et ça va revenir très très vite à la normale, avec encore plus de vidéos pour le mois de novembre. Mais ne croyez pas non plus que je vais à Londres uniquement pour prendre des vacances, même si c'est un petit peu le cas quand même. J'aurai une caméra avec moi et je compte bien revenir le matin du 30 avec plein d'images de mon périple. La première vidéo euh, concernant ce que je ferai à la Comic Con bah, sera disponible, j'espère, mercredi prochain. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous, et si jamais il y en a qui passent par Londres ou qui viennent à la Comic Con également, euh, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, si ça se trouve, bah, on se croisera. Et sur ce, j'ai encore des montages à faire, un hein, mémoire à écrire et une valise à préparer. Du coup, salut Et par ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, et surtout mets-nous en commentaire si tu aimes bien ce genre de format où on te parle directement. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook ou compte Twitter, ou les trois, si jamais tu ne veux plus jamais rater une seule de nos vidéos, surtout celle de la Comic Con. Après avoir vu celle-là, ce serait quand même con de la rater. Du coup, tchuss